नमस्कार प्रणाम मैं हूं आपका अपना अरविंद अकेला कल्लू लेके आ रहे हैं पहली बार कुछ अच्छा आप लोग के लिए अब आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं तो देरी नहीं करते हैं बताना चाहेंगे कि आप सबके बीच ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी से मेरा एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है जिस गाने का नाम है ना रही तोहरा से देखा देखी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाएं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी पे और इस गाने को देखें और जल्दी से इस पर एक अच्छा सा रील बनाएं और करें टैग मुझे और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी को जिसका रील सबसे अच्छा होगा उसे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जाएगा और मैं भी अपनी स्टोरी पे शेयर करूँगा और जिसका सबसे अधिक व्यूज आएगा उसे मिलेगा एक वन प्लस स्मार्टफोन तो देर किस बात की जल्दी से बनाइए रील्स क्योंकि स्मार्टफोन आपका इंतज़ार कर रहा है और यह प्रतियोगिता 8 मई से लेकर 14 मई तक है और विजेता की घोषणा 21 मई को की जाएगी तो देरी नहीं कीजिए जल्दी से जल्दी रील बनाइए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए घर पर रह के रील्स बनाइए और एक स्मार्टफोन पाइए बहुत बहुत धन्यवाद Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.